අයියාලුවනි තිංහලා සාදරෙන් පිළිගන්න එස්සෙහට නොලිපෝ චැනල එකත් එක්ක අදත් ඉතින් ආනේ අද මං වාට කියලා දෙන්නන්නේ අලුත් මලු ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් ආනේ අද මං වාට කියලා දෙන්නන්නේ අපේ Android ෆෝන් එකට අපි කොහොමද වෝල්පේපර් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා ෆ්‍රී. ඉතින් ආනේ මේකදී අපි Google එකෙන් install Google එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයාලා සේව් කරගන්න ෆොටෝස් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වෝල්පේපර් විදියට දාන්නේ. නමුත් අපිට මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරලා එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆ්‍රී අපිට වෝල්පලේ අපේ ඇරොයිඩ් ෆෝන් එකට දාන්න පුළුවන් ඒ විතරන්න මේ අලාරුවනේ අද මංවාට කල් දෙෙන කොහොමද ගැලක්සි තීම්ස් මේ අපේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා ඉතින් යාලුවනේ මේ අපි ෆ්‍රීමයි කරන්නේ කිසිම මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මේක ෆ්‍රීමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙදි අපිට අපේ ෆෝන් එකෙන් එන ඔරිජිනල් ඇප්ස් වලටත් මේ තීම් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ තෙම්ස් එක අපි අපේ ෆෝන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ පේනවා දැන් මගේ ෆෝන් එකේ මේ ඒ විදිහට ඇඩ් කරපු එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෝල්පේස් කොහොමද අපි ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් අන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මේ වීඩියෝට comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් notification on කරගෙන තියාගන්න. එතකොට මම එවන හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ පුසැනි මෝල් ලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හරියාලු නිටින් එනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ තෙම්ස එකක් සහ වෝල්පය එකක් අපේ මේ දෙකම එකතු වෙච්ච එකක් කොහොමද අපේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා ඉතින් යාළුවනේ මගේ තියෙන සැම්සුන් ෆෝන් එකක් ඉති Samsung Galaxy J5 phones Samsung phone වලසන ඔරිජිනල් ඇප් එකක් කෙනවා ගැලක්සි තෙම් තීම්ස් කියලා ඉතින් ඔයාලා මේකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආන යනවා ඉතින් අනුනේ මීට කලින් මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බස් සමහරට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සර්ච් බාර් එකේ මේක ෆයින් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Galaxy Team කියලා. එම් සර්ච් කරාම මේ විදිහට එනවා Galaxy TX Galaxy Store කියලා. ඉතින් Galaxy Store කියන එක සමහර විට ඕනේ ෆෝන්ස් වල තියෙන පුළුවන්. ඒකෙන් උත් අපිට පුළුවන් මේවා install කරගන්න. නැත්නම් අපිට Galaxy Team කියන එකෙන් free මේවා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Galaxy Team විදියට ඕපන් කරගන්න ඕනේ ඕප ඕපන් කරහම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේසයක් එනවා සමහර ෆෝන්ස් වල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ෆෝන් එකට අනුව ඉතින් ඔයාලා මේකදී අලුවනේ ඔයාලට කැමති එකක් කැමති තීම් තීම්ස් වලට තියෙනවා ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී විශේෂයෙන් මේ ඔයාලට යටින් ෆ්‍රී කියලා දැක්කෙන තීම්ස් විතරයි ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඒ ඊට පස්සේ මේ යටින් තියෙන uh, මුදල් ගෙව ගන්න ඕනේ ඒවා එකක් වට පේනවා මම වට පෙන්න්නම් මේ සමහර තීම්සල් වඩ මෙන්න මේ පේනවා මුදල් ගිවල ඩොලර් එකදශම් පණහක්ගේ වගේ මුදල් ගිවල් ලබාගන්නට තීමසවාන ඉස්ටෝල් කරන්න බෑ නමුත් වාට විනාඩි පහක් දහයක් පහලවක් වගේ කෙටිකාලයක් තුළ මේක ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් ඉදිමංවලට ඒක පෙන්න්න කොහොඳ කරන්න කියලා ඉතිංවල් මේක ඔවන් කරහම් මේ විදිහට එනවා ඉරස්වා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ට්‍රේලර් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊළඟට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා try now කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක try කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් මේ ආයතන ඉතින් ඔයාලට දෙනවා මේක try කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාලය ඇතුළත try කරන්න පුළුවන් ඒ කාලේ ඉවරුනට පස්සේ මේ theme එක automatic නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලා මුදල් ගෙවුවොත් ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ෆ්‍රී එක දාගන්න කියලා. ඉතින් අපි ෆ්‍රී එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතිං ඔයාලට මෙතන සර්ච් වාගේ සර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් ඔයාල කැමති එකක් ඉතිමන් කා කියලා සර්ච් ගන්න යාලුනේ මෙතන මේකෙදි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ වීඩියෝස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේකේ වීඩියෝස් වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් කා වීඩියෝස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ටිකක් මේක චුට්ටක් බැලුවොත් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් වගේ දේවල් ඉතින් මට දැන් කා කියලා සර්ච් කරා මේ විදිහට උඩින්ම ආවා රතු පාට ඒවා ඊට පස්සේ යටින් ආව මේ ඩොලර් ගණන් මිලදී දීලා ගන්න ඕනේ ඉතින් ඒවා ඔයාලා ගන්න යන්න එපා මම මෙතන ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා මේ උඩින් එකක් ඉතින් ඒකට මම ක්ලික් කරන්න ඉතියන්න මෙතනදී ඔන්නන් වල කා ෆ්‍රී ඇනිමේෂන් කා ෆ්‍රී ටීම්ස් කියලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මාල් යාළුවනේ මම මේ යන්නේ ටීම්ස් කියන කොටස යටතේ ටීම්ස් කියන කොටස යටතේ තමයි මම මේ ෆයින් කරන්න ඕනේ වෝල් ෆේස් කියන කොටස යටතේ ෆයින් කරන්න පුළුවන් වගේ තීම්ස් ෝල්ස්ගේ සායිකනස් වගේ දේවල් මහටද කියල්දෙන හොම ඇත් කරන්න කියලා ඉතින් තීම්ස් කියන ඇත්තම මන්න ෆයින් කරතිමට වෝල්ෆේස් කියන්නට අයිකනස් කියනට ෆයින් කරන පුළුව ඉති මේ වෝල්ස්වේ කියනටසේ ගොඩක් ඩිෆරන් ෆොටෝ සබට වාගන්න පුළති මේකවලට කැමති එකක් ෆයින් කරන්න පුළතිමං සෑච් කරපු කාගෙනකට අනුතුව මේල් දෙනට ෆ්ලවර්ස් වගේ ගොඩක් බටෆ්ලයි වගේ සර්ච් කරලා වට කැමති මේකට සච්චල් හනුරයා ඊලාට මෙතන අයිකන්ස් කියල තින යාලුනේ මෙතැති මේ විශේෂ ලස්සන අයිකන්ස් තිනවල් පේනවා තින් මෙයා ඩොලගාන මිලදී කරල ගන්න ඕනේ නමුත් මෙතන ෆ්‍රී කලේවත් තියෙන මෙතන දැන් නැතුනට වන්මතන ෆ්‍රී කියලා සච්ච කරල වලට හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන් එහෙම සර්ච් කරන්න යන්නේ නැහැ මං මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද තීම්ස් එකක් අපි ඇඩ් කරගන්න කියලා මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මං කා කියලා සර්ච් කරාම මට මෙන්න මේ වගේ ආවා. ඉතින් මේකෙදි මම ෆ්‍රී එකක් තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මුලම ආපු ෆ්‍රී එක උඩ ක්ලික් කරනවා දැන් ඔයාලට පේනවා මේක වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි නමුත් මේක ෆොටෝ එකක් මේ වීඩියෝ සමහර විට ඔයාලට එන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතන මෙතන කා කියලා සර්ච් කරද්දී ඔයාලා වීඩියෝස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට එයි මම සර්ච් කරලා බලන්න වීඩියෝ කියලා සර්ච් කරනවා අපිට එයි ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ කියලා ටැග් එකක් සමග වීඩියෝස් කරන තියෙනවා ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් තුවන මෙත යටරයට ගිල්ල බාන්න මෙතර ෆ්‍රී ඒවා අනිවාරයෙන් තියෙනවා ඉතින් මං කලින් මං හොයාගත්තු කා කියන එක කා කියන එක උඩ යන ඉතින් මෙතන ෆොටෝස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඉතින් මම මේකුඩ ක්ලික් කරනවා මේ රෙඩ් කායකුඩ ඉතින් දැන් මේ තියෙන අපි චූස් කරගන්න යන තීම්ස් එක ඉතින් ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියන කුඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊළඟට ඔයාලා පේනවා යට ටික ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේක ඉතින් දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් වෙනවා ඉවරයි ඉතින් බල මුවහොත් දැම් මේ අපේ ෆෝන්ස් ෆෝන් එකට මේ තීම් ඇඩ් කරගන්න කියලා ඉතින් ආනේ ඔයාට මේ තීම් එක යටතේ ඩිෆරන් ගොඩක් ටීම්ස් මේ තියෙනවාට යට පේන ඇති ඉතින් මේ තියෙන ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් ඉතින් අප මේ කලික් කළ බලමු ඉතින් අරුවනේ මේ තියෙන්නේ මංගර කලින්ගෝ වගේ අපිට වීඩියෝ සුත් හම්බෙනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ වගේ වීඩියෝ ඉතින් මේ කලින් බලමු මේ වීඩියෝ ට මේ තියන්නේ වීඩියෝ එක. අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. මේ තියන්නේ වීඩියෝ එක. මේ තියන්නේ අරුණේ මේ විදිහට තමයි ටීම් එක සෙට් කරා ෆෝන් එකට එන්න. ඉතින් අන්න ඔයාලට කැමති නම් මේ මේක මේක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන. ඉතින් මම අර වීඩියෝ එකම ඔයාලට ඇප්ලයි කරලා එක ඩවලෝඩ් එක වීඩියෝ තීම්ස එකක්ද ටික වෙලාවක් යනවා ෆොටෝ එක ෆොටෝ තීම්ස එක ඩවලෝඩ් කරන්න එනට වැඩි වෙලා ගැන තුමට යට පේනවා තවත් මේක යටතේ තීම්ස් තියෙනවා ඩිෆරන්ටය මෙතන වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේ තීම්ස් තියෙනවා තින් වෝල්ෆේස් මං කලින්කිවගලට බලාගන්න පුළුවන් ති මෙ ෆ්‍රී ඒවා ඒට පෙන කම්පිටින්න ඩවලෝඩ් එක වෙනවා එප්ලයි කියලා බන්න එකක රෝස පාටන මෙතන ආවා ඉතිගොල මේකොල කලික් කරන්න ඕනේ ඉඩවාල පෙන ඉස්නෝ කියලා මේ තීම්ස එක නියම් එක සමඟ එප්ලයින් තීම් කියලා යට වෙන්න සියට තිස් පහ තිස්සා තිසට දැමගේ සියට සීයම් පිරුණම් මේක මගේ ෆෝන් එකට එප්ලයි වෙනවා ඉදිවාල පේනවා සියට සීයක් පාටිකක් දැම් බලම් ෆෝන් එකම එක එප්ලයි වෙලා තියෙනවා ඔයාලට ඒ සමග ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ I got ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಲ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಕಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಪೂರ್ವಂಗ ಇಲ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇದಿ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಬಲ ಮೇಗ එන්න අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ බලමු අයිකන්ස් කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. ඉතින් යන්නේ මේකෙදි මම අයිකන් එක සෙට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඉතින් අලුනේ ඔයාලා කලින් කරා වගේම තමයි මේ අයිකන්ස් වල දේ සිද්ධ වෙන්නේ. කරනවා මේ විදියට ඉතියාලුනේ අදමං වඩ කියල් දුන්නා වෝල් පලේස් අයිකන්ස්